Você só critica Freud. Pra mim ele é como um pai. Hoje sim ele é meu totem. Então matá-lo você não vai. Freud não fez mal algum. Respeite nosso tabu, ou sofrerá a castração no mal-estar da civilização. Eu sou Freud ver Freud. Comigo ninguém pode, nem fode não. Eu sou Freud, super Freud. Comigo ninguém pode, nem fode não. Lave a sua boca antes de falar de Freud. Você com sua crença louca, respeite a mãe, psicanálise. Lave a sua boca Antes de falar de Freud, você com sua crença louca, respeite a mãe, psicanálise. Eu sou Freud, super Freud. Comigo ninguém pode, nem pode não. Sou Freud, super Freud. Comigo ninguém pode, nem pode não for da Freud, não foda da Freud, Freud não, não foda da Freud, ele é meu totem, meu paizão. Não foda da Freud, não foda da Freud, Freud não, não foda da Freud, então aceite a castração. Não foda da Freud, não foda da Freud, Freud não, não foda da Freud, regra da civilização. Não foda da Freud, não foda da Freud, Freud não, não foda da Freud, é um tabu mais que cristão. Não foda da Freud, não foda da Freud, Freud não, não foda da Freud, regra da civilização. Não foda Freud, não foda Freud, Freud não, não foda Freud, então aceite a castração. Não foda Freud, não foda Freud, Freud não, não foda Freud, ele é meu totem, meu paizão. Não foda Freud, não foda Freud, Freud não, não foda Freud, é um tabu, mas que cristão. Ele é meu totem, meu paizão, então aceite a castração. Regra da civilização é um tabu, mas que cristão.